El passat 5 de desembre es va celebrar una roda de premsa a la Vila Universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona en relació a la cursa que realitzarà la UAB en suport de la Marató de TV3. A la roda de premsa es van destacar els motius i la importància de participar a aquesta activitat. Per nosaltres és, la veritat, una data especial. I una data especial que farem el dia de la cursa de la Universitat Autònoma de Barcelona, que la fem amb vocació de que sigui institucional. És a dir, que a Catalunya se sàpiga que l'Autònoma cada any fa una cursa, que és la cursa universitària per la Marató de TV3. Som una universitat amb un component solidari molt important, que pel fet de fer una cursa i tenir aquesta activitat solidària no deixem de ser una universitat científica de les primeres del nostre país. Creiem que això és lo suficientment singular com perquè en molt poc temps pugui ser considerada la cursa solidària de les universitats de Catalunya. A nivell d'investigació, que es fa falta estudiar molt, Fa 20 anys de tot el que estem parlant de malalties militàries no se sabia res, no, no hi havia aquesta cultura, ni aquest coneixement, ni aquesta tecnologia. Actualment jo he estat en molts congressos i m'han dit que n'hi ha més de 20 mutacions genètiques que ens poden fer que tinguem malalties. No sabem si per epigenètica, per proteòmica, no sabem si sortiran, si no sortiran. És a dir, per nosaltres estem sent solidaris, estem sent solidaris amb nosaltres mateixos, potser en el futur, o potser estem sent solidaris amb el nostre familiar. Sense anar més lluny, jo estic aquí parlant i en principi no sóc coneixedor d'estar afectat de cap malaltia, però sí la meva germana està afectada. Aleshores, això ens pot passar a tothom. I qui no diu una familiar pot dir un amic, un veí, un company. Aleshores, crec que aquest concepte solidari hem d'entendre que són les coses importants de la vida, que és realment quan una persona té una necessitat que no pot superar, més sent una malaltia neurodegenerativa, si no és amb aquest ajut i amb aquesta solidaritat general. I m'agradaria acabar dient una frase que he sentit no? de, per aquí, per tot el que és l'entorn de la cursa. Estem amb el que és la cursa per les malalties neurodegeneratives i és la idea aquesta de que la solidaritat no ha de degenerar. Saps que sempre continuarà i que tothom estarà posant aquest granet de sorra com a voluntariat que es posen al seu temps o corrents i que al final tots puguem arribar a veure la meta, no? que sigui aquest el màxim problema que podem tenir. Estic fent investigació aquí a l'Autònoma, al BPE concretament, un institut d'investigació aquí a l'UAB, i a part doncs d'això, dir-vos, eh, perquè sóc també afectat directe d'una malaltia neurodegenerativa i minoritària, es diu atàxia. Llavors, eh, a part sóc president també de l'Associació Catalana de Tàxies Hereditàries aquí a Catalunya i eh, així una mica per sobre comentar-vos doncs, si ja és una malaltia neurodegenerativa Itàlia, Hi ha, potser a Catalunya parlaríem d'unes 600, 700, 800 persones afectades. No té tractament la malaltia i, per tant, és importantíssim que hi hagi recursos per poder investigar sobre la malaltia i poder algun dia trobar, si no una cura, una eh, un tractament paliatiu o alguna molècula que sigui adient per aquella patologia. I per això és per lo que la UAB estem molt agraïts tots a que eh, col·labori amb la Marató i eh, faci aquesta cursa perquè pugui venir el màxim de gent possible. Però no només investigadors i càrrecs polítics van tenir veu en aquesta roda de premsa. Clàudia Dasca estudiant de medicina i nedadora olímpica, també anima a tothom a participar a la cursa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a estudiant de medicina eh, m'afecta, podríem dir d'una manera, tot, totes les malalties eh, neurodegeneratives que afecten a, a totes les persones, no? I també m'agradaria dir que com a estudiant de l'Autònoma em sento molt orgullosa de que aquesta universitat um, s'impliqui tan directament en, en el tema de la Marató de TV3. La gent de l'Autònoma som gent amb molta iniciativa i amb moltes ganes de fer coses, no? I crec que aquesta cursa de l'Autònoma és una gran oportunitat que ens han donat per intentar, doncs, com he dit, posar el granet de sorra en aquesta marató perquè sigui, um, doncs, com cada any, batri rècords de, de donacions i sobretot d'audiència a TV3 la gent s'hauria de sentir orgullosa, no? de dir, mira, estic fent esport el, el dia 15 de desembre i a sobre estic posant el meu granet de sorra per poder ajudar en la investigació de, de totes les malalties neurodegeneratives, que crec que li donem poca importància, però és com, com ha dit l'Isaac, no? són malalties que amb un medicament no les podem curar, per tant, necessitem investigació, és a dir, un, un, un afectat amb una malaltia neurodegenerativa no tindrà millora, sinó que l'únic que ens cal és investigar i poder trobar possibles solucions per pal·liar el dolor. Com a cluenda, l'alcaldessa de Cerdanyola del Vallès va ressaltar el valor del recolzament social i econòmic als afectats per les malalties neurodegeneratives i va finalitzar donant la seva opinió sobre les retallades que afecten aquest sector. Activitats com aquesta, doncs, i si en parlem de la Marató, mostren d'alguna manera com és una comunitat, no? com som capaços de tots plegats col·laborar, ajudar, mostrar la nostra vessant més solidària perquè allà on falten de vegades els recursos públics arribem doncs, junts aportant eh, aquesta part que segurament algú diria que és petita que, però que pot ser gran i pot ser molt important. A treballar des, de, des del punt de vista de primer fer una divulgació important de què són aquestes malalties no només ajuda a conèixer-les, a que tots ens sentim involucrats i per tant vulguem participar en aquesta activitat solidària, sinó que a més a més jo crec que treballem per la inclusió que abans es comentava, col·laborant amb què al final de tot aconseguim més investigació i també una vida més digna i més investigació ara és molt important quan, quan justament algunes de les retallades que estem patint i que està patint la universitat doncs, eh, apunten a que, a que això sigui més difícil. Doncs en aquest, en aquest moment això és més important que mai i des d'aquí també un clam a que aquestes retallades doncs, s'aturin doncs, i que hem de tenir present que justament el sistema de salut que tenim en aquest país una de les seves branques és la investigació i la prevenció. I és aquí on per preservar-lo hem de clamar que això no continuï d'aquesta manera perquè la investigació és imprescindible per, doncs, perquè l'endemà el nostre futur sigui millor que el present que tenim. Són moltes les raons per participar a la cursa de la Universitat Autònoma de Barcelona en suport amb la Marató de TV3. El dia 15 de desembre, més de 2.000 persones descobriran que la veritable meta no és el final de la cursa, sinó millorar les condicions de vida dels afectats per les malalties neurodegeneratives. El 15 de desembre vine a la cursa de la Universitat Autònoma de Barcelona,